aconseguir un gran parc públic, no? que, que d'alguna forma, a més a més, treballi doncs, per uh, corregir aquelles inconexions i, per tant, que treballi per, per cosir els barris de tot aquell àmbit, no? dividits i fracturats pel tambor viari que existia fins, fins l'any 2015. També el desenvolupament d'una sèrie d'equipaments que donin resposta no només a qüestions doncs, vinculades amb les necessitats de la ciutat, sinó també amb les dels barris, i per exemple doncs, uh, propostes com fer un, un centre d'atenció primària o desenvolupar espais també i centres de formació professional. I finalment també una qüestió vinculada doncs, a la recuperació d'elements històrics.